¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Soy Luis el Freak y bienvenidos a este blog, creo, <laughs> no lo sé. Ah, bueno, el caso es que la página Crunchyroll, una de las principales páginas de anime, ah, lo siento chicos, no, no, no, este es mi video. Ah, Crunchyroll, como les había dicho, eh, empezó una campaña de Anime Awards 2016 o el premio a los mejores animes del 2016. Es la primera vez que alguien hace un tipo de competencia por estilo y como pueden ver hay muchísimas, muchísimas categorías. Las cuales quiero ver algunas y ver si realmente este año tuvo tantos buenos animes como Crunchyroll Race. Empezamos con Best Ending o mejor, o mejor Ending. Estos son los nominados para, para mejor ending. Para mí, Mob Psycho creo que fue de los mejores para tener el mejor ending. Yuri Ice tiene un muy buen opening. La verdad ni siquiera recuerdo el ending. Y este anime lo recuerdo mucho, Iron Fortress. Pero realmente me dio una vibra tan familiar a, a Shinjeki no Kyoji que no sé, perdí mucho el interés. En mi opinión me hubiera gustado muchísimo ver a Konosuba entre los nominados a Mejor Ending, la verdad. Disfruté mucho de su ending. Pero bueno, vamos a dejar nuestro voto, en mi opinión, a Mob Psycho es el mejor. En la categoría de, mejor opening, tenemos prácticamente los mismos animes por una pequeña diferencia. No recuerdo este, la verdad creo que pasó muy desapercibido. Pero el mejor opening definitivamente para mí es Mob Psycho. Aunque Yuru and tiene un opening mucho muy bueno. Eh, Mob Psycho, la verdad, para mí fue el mejor opening de 2016. Un poco más avanzamos a la categoría de mejor pareja o pescopo. Ah, Arise. Definitivamente tenía que estar Yuri and Ice ahí. Ah, Yuri y Victor ah, esta es una decisión difícil. Realmente esos dos animes no, no los conocí como tal. Y la verdad, este ni siquiera lo vi. Y como parejas no, no, sentí mucho, mucha atracción en, este. Arise ah, ah, Esto es difícil. Voy a ir con Arise porque Yuri fue demasiado cursi para mí. Entonces iremos con... Ah, sí, con, con Arise. Avanzamos a una de mis categorías favoritas de todo el mundo, que es Mejor Comedia, Best Comedy y, e inmediatamente tengo que ir a Konosuba. Konosuba para mí fue el mejor anime de comedia en el 2016. Aunque hay algunos que no veo por aquí. No sé por qué Kanjo está ahí, la verdad nunca fue... Es fan service sin sentido, ni siquiera entra en, la parte de comedia. Y no sé por qué no puedo ver... Oh, espera, no, aquí está. Sakamoto de Zuka. Ah, también de mis favoritos, pero la verdad nada se compara con Konosuba. Cambiando a la sección de mejor animación. Independientemente de la historia, eh, si nos fundamos únicamente en animación, para mí Mob Psycho es una de las mejores. Pero The Iron Fortress es también una mucho, un, contendiente muy muy fuerte. Y creo que en animación iré por The Iron Fortress. categoría es mejor drama. La verdad, no soy mucho de anime de, de drama, el único que vi fue Rise. Y creo que tendré que ir por ese, en, mi desconocimiento de los demás. Ok, ese es uno 100% para chicas, pero tengo que cumplir con la categoría que es Mejor Chico del anime del 2016. Tenemos cuatro nominados, Yuri de Yuri on Ice. Ah, no sé por qué no está Sakamoto. ¿En serio no, no está Sakamoto? Me estás decepcionando Crunchyroll. De verdad esperaba ver a, Sakamoto. Pero entre estos yo escogería a, Deku. Realmente fue uno de mis personajes favoritos durante toda la temporada. Y chicos, a fin llegamos a la categoría que a muchos, muchos estaban esperando. Best Girl. Y los nominados son Mumei de The Iron Fortress, Nico Ororaka de My Hero Academy y por supuesto Best Girl. Definitivamente RAM de res 0. Entonces, una de las categorías también más peleadas es el héroe del año. Ah, como contendientes tenemos a Mob de Moisako, obviamente, Mumei de The Iron Fortress y Satoru de Arise. Y por supuesto a Deku de My Hero Academy. Por supuesto voy a ir con Deku, puesto que está en el nombre, es My Hero Academy. Y además es que Deku es realmente uno de mis personajes favoritos. Y chicos, al fin llegamos a la categoría principal, el anime del año, en el 2016. Y tenemos I Rise, Joker Game. Joker Game, la verdad no esperaba que Joker me estuviera aquí. Es un anime bastante bueno, el cual pasó desapercibido completamente en este año. Iron Fortress, Mob Psycho, My Hero Academy, ReZero, You're Nice. Y de nuevo este anime, el cual no he escuchado nada. Pero si tengo que votar... Ah, fuck, de verdad quería ver a Konosuba aquí. Konosuba de verdad fue mi anime favorito durante todo el año. Y ahora estoy entre Mob Psycho y My Hero Academy. Ah, por ReZero. Rezero también es una buena opción para anime del año. Ah, fuck. Esto es complicado. Ah, iré con... Ah, ah, ah, Ok, iré con Resero. Resero, la verdad, simplemente por el hecho que haya tenido una segunda temporada tan rápido y que tuviera tanto fanatismo. Inclusive, no sé si lo supieron, pero el hecho de... de el meme de Amo Emilia fue Train Topic en Twitter, cosa que nunca había visto hasta, hasta que llegó Julian Ice. Pero realmente me divertió mucho durante los 25 episodios, creo que tiene Resero. Y la verdad, bastante divertido durante los 25 episodios de, de 25, quizás 20, 26 episodios de Resero, no recuerdo muy bien. Pero la verdad fueron muy divertidos, los primeros son un poco lentos, pero a partir de ahí eh, nos genera toda una nueva historia. Y la verdad, es divertido por todos esos personajes que están alrededor del personaje principal. El personaje principal para mí, la verdad, no fue el mejor. Pero en sí el anime eh, me, me gustó, la verdad, me gustó muchísimo. Creo que fue el que, mejor, el que más disfruté de esta temporada. Fuera de Konosuba, realmente esperaba ver a Konosuba aquí. Eh, es un anime de comedia que la verdad les recomiendo muchísimo. A mí me encantó. Pero Sí, vayamos con esto. Crunchyroll es la primera vez que hace esto y la verdad creo que es la primera vez que una plataforma tan grande lo hace. Y ojalá lo puedan hacer de nuevo. La verdad es que ah, suenan como una sana competencia, mm, pero me hubiera gustado ver otros animes. La verdad creo que eso está basado en la cantidad de vistas dentro del portal de Crunchyroll. El cual, por cierto chicos, si no lo saben, eh, Crunchyroll es la plataforma ah, americana más grande eh, con los animes más recientes y por lo general un día después de que se emiten en Japón con subtítulos oficiales en español, en inglés y en varios idiomas. Así que chicos, eh, apoyen mucho, mucho la industria del anime. Ah, están momentos muy difíciles, así que de verdad deberían de apoyar consumiendo productos de páginas como Crunchyroll. La verdad es que yo tengo membresía de Crunchyroll y la verdad se siente bastante bien y ah, no solamente eso, sino que también puedes disfrutar de anime en, 1080 al día siguiente de su misión, ya con subtítulos, digamos, profesionales. Eh, y pueden disfrutarlo cuando que ustedes quieran. Hay una cantidad enorme de, películas, animes y demás. Y bueno chicos, díganme en los comentarios cuál, es, ustedes consideran que es el anime del año y por quién votaron en las demás categorías. Soy Luis Freak y nos vemos en la siguiente. Bye bye.